Pokemon Get to Gaza ピカチュウ君に決めた君決めたポケモンポケモン Get to Gaza あれあれ今のもう一回もう一回もう一回大きい声で大きい声 What's more? Thank mm. you. Thank you. Thank <laughs> you. you fine. you fine. Oh. you. Mm. Oh. 小さい。小さい。